Hola Jennifer. Ah, hola Steven. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, oye, no me repitas, no me repitas. Mm. Mi nombre es Steven. Mi nombre es Steven. Seremos grandes amigos. Seremos grandes amigos. Mm, esta será mi gran oportunidad. Te amo, Steven. Seremos grandes amigos.